Cercherò di essere molto sintetico, questo video voleva dimostrare come un oggetto del genere molto piccolo riesca a concentrare tantissima energia in un singolo punto. Da piccolo ero uno di quelli che ogni tanto si divertiva a dare fuoco alle formiche con le lenti di ingrandimento scoprendo le meraviglie dell'energia solare ma soprattutto anche a domandarsi che sapore ha una formica e l'ho scoperto a mie spese sapendo che ha un sapore molto acido a causa dell'acido formico. <laughs> vostra scuola la storia degli adolescenti a l'autonomia. Se volete provare questa casa ricordate che la formica non è tanto il saporaccio che ha in sé ma tanto il fatto che potrebbe mordervi. Wow, saluti da Para, detto ciò buona visione e buon proseguimento sul canale.